පණහා දශකයේ ඒ.E. ගුණසිංහයන්ගේ කම්කරු ව්‍යාපාරේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් දේශපාලන ගමන ආරම්භ කළ රණසිංහ ප්‍රේමදාස පසු කාලීනව ඩඩ්ලි සේනානායක රජයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරඟවැද මැද කොළඹින් මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් සිය දේශපාලන ජීවිතය ආරම්භ කළා. එම කාල සීමාව පුරාවටම ජන සම්මතවාදයෙන් ලබාගත් ස්වකීය බලය ජනතාව වෙනුවෙන් භාවිත කිරීමට ඔහු කටයුතු කරනු ලැබුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මැද කොළඹින් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබාගත් රණසිංහ ප්‍රේමදාස පසුව එක්දහස් නවසය හැත්තෑ අට වර්ෂයේ පෙබරවාරි මස හයවනදා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස තේරී පත් වුණා. හිසට සෙවනක් නොමැති ජනතාවට නිවසක සිහිනය සැබෑකරදීම සඳහා නිවාස දසලක්ෂයේ ගම්මුදා වැඩසටහනද පසු කාලීනව ඔහු ආරම්භ කළා. වර්ෂ එක්දහස් නවසය අසූ නවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන විදායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් බ්‍රණසිංහ ප්‍රේමදාස තේරී පත් වූ අතර එතැන් සිට සිව් වසරක් විදායක ජනාධිපතිදුරේ කටයුතු කරනු ලැබවා. එක්දහස් නවසය අනු තුනවසරේ මැයි මස පළමුුවනදා මුළුමහත් ලෝකේම කම්කරු දිනය සමරණ අදවන් වූ දිනක බ්‍රණසිංහ ප්‍රේමදාස මරාගෙන මැරෙන බෝම්පකරුවෙකුගේ ප්‍රහාරයකට ලක්ව ජීවිතයට සමුදුන්නා. දිවංගත හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාසගේ තිස්වන ගුණානුස්මරණය අදට යෙදී තිබෙනවා. තිස්වන ගුණසැමරුම් උත්සවය අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණේ අලුත්කඩේ පිහිටි රණසිංහ ප්‍රේමදාස පිළිරුව අභියසදී. මෙහිදී රණසිංහ ප්‍රේමදාස පිළිරුවට පුෂ්පෝපහර දැක්වීම සිදු කරනු ලැබුවේ විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස ඇතුළු පවුලේ සා සාමාජිකයින් එක්වයි. ධර්මාදර්ශී සංඛ්‍යා වැඩි පිළිවෙල තුළ අපි දකින සාර්ථකත්වය ප්‍රායෝගිකව එදා රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා දෙපැත්තපත් වෙන විලක්කුවක් බාර ගන්නකොට මොනම මොහොතකදීවත් මොනම අවස්ථාවකදීවත් රටේ ජනතාව දුකටපත් කරේ ත්‍රස්තවාදී යුද්ධ දෙකක් තිබියදී රට ශක්තිමත් කරන්නට කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්ති දියක් කරා. දුප්පත්කම තුරන් කරන්නට ජනසවිය ක්‍රියාත්මක කරා. රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අභාවයටපත් වීමෙන් වසර 30කට පසුව අද රටට දායාද වෙලා තිබෙනවා බංකොලොත් රටක්. මුදල් නොමැති රටක්. දසලක්ෂ සංඛ්‍යාත රටේ ජනතාව අසරණ භාවයට පත් වුණු රටක්. අද අපි සියලු දෙනාම එකාමෙන් ජාති ආගම් කුලමල පන්ති පක්ෂ ගෝත්‍ර තරාතිරම් බෙහෙදෙන් තොරව එකට එකතු වෙලා සමාදානය ගමනක් බවට අපි පරිවර්තනය කරමු. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.